Pendeza by the way, kaida yako kupendeza. Leo umekuja katika siku adhimu ya Haji Manara, kaka yako, mzungumzie kidogo, labda unanipi lalifu. Ameweza Haji ni mtu anapendwa, na sakata linaloendelea kuhusu Haji na yani, hata usipokuja unakuwa sasa haumjui Haji, maana Haji kaingia live akakutaja wewe, Gigy Money unakuja kwangu asubuhi umelewa, lakini umekuja kwenye birthday na hata kuchambwa. Mimi caption tu umeiona, kwa Haji, rafiki yangu ni dadi kama na mtoto zaidi. Nahisi mwanae mimi nimemzidi kidogo sana, ila ni umri wa baba yangu aje jamani. Um, nimependa the ambavyo juzi kati uliandika ujumbe kukemea unyanyasaji kwa wanawake. Mimi nilikemea. Of course ulizungumzia kwamba hauwezi kuvumilia ujinga, ni kama umekemea vile. Nimwambie asogee hapo afageuze. Eh? Umezungumzia kwamba hauwezi kuvumilia ujinga sio mimi sio mjinga pia. Kwani uvumie mjinga wewe mjinga? Ujinga unavumilika. Unaangaliaje ujinga ama wewe ujinga hujui. Ujinga ukikuvutia ndo unakuwa mjinga mwenzao. Mimi sio mjinga bro. Alafu hapo utaenda kwenye mada za watu, watu wameumia sana hii wiki. Kwa hiyo tusiongelee hiyo issue. Trust me, kwa caption. Unajua unachotaka kuongelea. Mimi nionee huruma. ga nyinyi nyinyi. Inaonekana mimi ndo mkweli, mimi msemaji wa watu. Yaani ujinga ni mjinga tu babu. Hata umpe ujanja. Boya boya. Hii. Lakini bwana, umuonyeshe na kwamba inawezekana ukiwa single mama ukapambana, mwanao akasoma shule nzuri bwana. Ifananishe na wanyama bwana, unanionaje? <laughs> Wana ami hapa jana, nimetoka kupigwa vibao na dalali na nadai gari yangu mwenyewe bila bodyguard. Hebu unanijua imeshashindikana bro, kwa sababu naamini binadamu ni binadamu, wewe mwanaume mwanamke, hiyo ni dhania ya mademu kuamini mwanaume yuko kwa ajili ya kutupa hela, kutulea, ila wewe hapo uko kwa ajili gani? Kwa ajili ya kukojoa? mnataka chapati wa dada. Mimi hapana, mimi dada mimi napenda kuwalia wakaka. Wakinizomea naona nyinyi mbona mnafanya hivyo? Yeah, yani mimi nawatesa nyinyi. Hamwezi kunitesa mimi. Shateswa na mmoja wewe. Kwa revenge is for everybody. Kuja safari wanayo. Everybody go scatter your mind and go take your mapupupu down. Okay. Mm, I make you feel like nobody because you can't control me. Okay. I'm gigi Money. Mimi mwenyewe sijijui, sijiwezi kujicontrol. Wewe nani? Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake, afu watu wabidi waishi tu, kwa sababu kila mtu atakufa na unachokiishi. Tukisema sijui off there my brand brand, wewe oh, ukifa umekufa bro. Yani liwigi kucha tuvikumbuki, unachokiacha ni legacy na hicho unachokiongea na watu maono au upendo. Kama upendo una, una hata mdomo kama gigima nani, una hela hata mabiti una mkwala. Hi kufaga we. Ah. Ish, tukusahau. Uh. Ah. Okay, so nice. Kuna kuna mtu okay, sawa. Kuna, kuna kuna mtu aliniambia gigi iko pisi sana, lakini pia ni mtu ambaye ana, ana, ana huruma lakini mara nyingi huruma yake huwa haizai mema. Is it true? Yeah, nikikuhurumia sana lazima nitakuonyesha huruma ukiwa upo unakuaje Let me tell you this. Watu wengi wanachukulia love to granted au huruma to advantage au huruma as weakness ya mtu. Ila tu kama mimi niona bro, ngoja kamera yako iko wapi niangalie niongee na watu wako maana wewe sura yako sio nzuri kama kamera. Hii. hizi eh? eh? Let me tell you guys, mimi naitwa Gift Stanford. Yaani yoyote anahisi mimi hapa yuko pale anaonea huruma na mimi. Mimi sikuonea huruma. Napenda watu. Naishi kwa ajili ya watu. Na watu mimi mbona nyinyi ni watu? Nyinyi mnaishi kwa ajili yangu, mnaishi kwa ajili yenu. Tunategemeana. Kwa nikisema niweke ile no no interview nyingi akata hata followers 18 huna unaweza unajua wenyewe like I can kill myself I, need this legacy to remember me. Ndio nimejitafuta, nimevaa makufuli, nimevaa machupi nikawa maarufu. So why did I do that? Na kwa nini sasa nijifanye I'm brand kisa na hayati hela yangu bilionea wewe. Mimi ni wao tuweze hivi kama kutanga tunatanga wore. Brand na jibrandi wore. Ila interview mniachieni zangu malaya mziwezi hizi mike hesabu 1 2 3 4 5 awe kiboko mie. Subiri wewe tu hivi. Sasa eh, content ni nani babako? <laughs> I love you. Na hisi wewe unaongeza na peke yako na nimesweat unajua makeup mtaa. Kuna maswali pia. Hawana, wameshalizika. Uh, uliongea kama kama mwanamke kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwa Ambalulu. Ambalulu shoga yangu, jana tu nimetoka kumuona, yani kile kibono nimeenda kukiona live kwamba nijue labda Nikamuuliza vipi vipi, unawezaje wezaje, lakini kiukweli amechukua hatua za kisheria, na hiyo issue iko kwenye mikono ya watu ambao sahihi, na sio issue yangu. Kwa hiyo usini involve sana, mimi nishakula mitama sana mpaka hapa mlimani, mliona mimi na Nigeria, mlinisaidia mlini interview. Kwa hiyo kila mtu anapitia lesson yake, chochote unachokipitia umekitaka, my love, na kukiondoka pia anaweza. Kwa hiyo I hope this time Lulu yuko kwenye strategy nzuri ya kujirudi na kurudi kazini kama mwanamuziki, kama mama na kujipanga upya, nafasi anayo. Sio nataka nimponde. Hamna kupondo vile vipigo vipo. Kaka vipigo na ngai. Mimi nachotoga mtama mpaka nasema eh, haleluya. Ah, wewe baba unanipenda unataka chapati. Hivi vipigo unaponzwa na ume? Eh? Ni wivu waga unawasidi mpaka na unajaribu kwa pili. wivu. ana hela mimi nifishe. Mtu ana hela anakuwa Nikaiwa shidi yeye. Yeah, I say. Uh -huh. With this notice, I got. You want me to spank you?